Слово має президент України Володимир Зеленський. Дорогі українці, ви знаєте, кожен мій ранок починається з смс-повідомлення. Скажу відверто, це смс від Генерального штабу. За минулу добу обстрілів сім, втрат дві. Цифри можуть бути різними, але тільки одна робить ранок добрим. Це нуль. Обстрілів нуль, втрат нуль. І давайте для початку подякуємо тим, завдяки кому ми можемо сьогодні бути тут, під яскравим сонцем і чистим блакитним небом. І щоб ці облески почули наші захисники, які зараз на сході країни захищають Україну. Завдяки вам. Ми відзначаємо сьогодні 28-му річницю з Дня Незалежності. Хоча не зовсім вірно казати, що Україні 28, адже до 91-го року ми встигли чимало. Відбулось хрещення Київської Русі. Іван Федоров видав у Львові апостол. Засновано Києво-Могилянську академію. Козаки на чолі з Богданом Хмельницьким та Іваном Сірко підкорили фортецю Дюнкерк. На світ з'явилась Конституція Пилипа Орлика. Україна була однією із засновниць ООН. А Сергій Корольов зробив вагомий внесок у підкорення людством космосу. Це лише декілька важливих, дуже важливих подій яскравої історії нашої, одночасно багатовікової та молодої країни. Ну а сьогодні ми відзначаємо, мабуть, найважливіший день в житті держави день, день, коли вона здобула незалежність. Сьогодні вже сформувалось ціле покоління, народжено у незалежній Україні. Для них для них це нормальний стан речей. Для них не може бути по-іншому. І це прекрасно, бо це покоління, наша ментальна опора. Свободи, опора демократії та розвитку. Вони мислять вже інакше, вони думають сучасно, а значить, Україна буде рухатись тільки вперед. Разом з тим, ми з вами не повинні забувати, що незалежність не з'явилась за змахом чарівної палички. Активна боротьба за неї почалась понад 100 років тому. Тривала вона і в часи Радянського Союзу. Микола Руденко, Василь Стус, Петро Григоренко, В'ячеслав Чорновіл, Левко Лук'яненко, учасники революції на граніті. Це далеко не повний список тих, хто боровся за здобуття незалежності України. Хтось ціною власної свободи, а хтось ціною власного життя. Заради цього, цього одного дня 24 серпня 91-го року. І цей день був неминучим. Бо я казав Левко Лук'яненко, прагнення до незалежності закладене у нашому генетичному коді. Минуло 28 років, 28 різних років, непростих, буремних, тернистих, але наших спільних. І всі ці роки ми пережили разом усією країною. Усією країною ми тягнули кравчучки, ми нарізали купони. Та, відверто кажучи, дивились, як багаті теж плачуть. Усією країною мали ваучери, ходили в Мальвінах, а ті, кому пощастило, з пейджером. Усією країною ми стрибали на рекордну висоту 6 метрів 14 сантиметрів. Першими перепливали басейни Сіднею та Афін плакали на олімпійському п'єдесталі в Атланті, коли вгору підіймався саме український прапор. Усією країною змушували тремтіти грандів європейського футболу, коли лужний зі Львову отримав пас від Головко з Херсону, віддавав на Реброва з Горлівки, а той на киянина Шевченка. Тоді гол гомоніло від Ужгорода до Луганська. Усією країною від Донецька до Карпат ми летіли до зірок разом з Леонідом Каденюком і раділи, коли у відкритому космосі вперше в історії пролунало ще не вмерла. Усією країною стояли в черзі у перший Макдональдс та слухали танець пінгвіна від Кузьми, чекали Армагеддону з настанням 2000 року та раділи на ранок, що його пережили. Усією країною ми підкорили Європу дикими танцями та відстояли демократичний демократичний вибір у 2004 році. Усією країною молилися за моряків Фаїни у полоні сомалійських піратів та плакали за гірниками на шахті Засядька. Усією країною тішились, коли на когось падав вінок. Намагалися встигнути до Євро 2012 та усією країною не розуміли, як можна було не побачити гол у ворота Англії. Це були різні роки. Різні, непрості. Та тепер, озираючись назад, можна сказати, що до певного моменту безтурботні, адже потім настав 2014 рік. Спочатку усією країною ми довели, що маємо гідність, не побоялись водометів та кийків. А дехто, дехто не, не побоявся снайперських куль. Тоді усією країною ми дізнались, що сотня може бути небесною. А згодом на нашу українську землю прийшла війна, яку ми зустріли усією країною. І тут усією країною це вже не просто художній прийом. Бо в прямому сенсі слова ми усією країною збирали на бронежилет медикаменти, тепловізори усією країною в інтернеті та біля телеекранів були прикуті до новин зі Сходу, новин, де решта слів втрачала сенс. А перед очима були тільки назви, назви населених пунктів та кількість загиблих героїв. Як це не парадоксально, але тоді ми народились вдруге як країна та як суспільство об'єднались і згуртувались, згадали. Це забути відчуття, коли ти пишаєшся своєю батьківщиною. Саме тому сьогодні тут зібралась гордість України. В першу чергу це наші воїни, ті, хто захищав, і ті, хто зараз захищає нашу землю. Це родини військових, ті, хто втратив сина, батька чоловіка чи брата, сестру. Це волонтери, ті, хто допомагає. Інколи віддаючи останнє. Тут також ті, ті, хто навчає, і ті, хто рятує життя щодня, ті, хто на спортивних аренах світу прославляє Україну, наш науковий і творчий потенціал, і, звичайно, наше майбутнє. Тут наші діти. Ці люди не просто учасники ходи гідності, це наші тисячі причин любити Україну. Ви знаєте, колись мене запитали, а за що ти любиш Україну? Дивне, дуже дивне питання. А за що ти любиш свою маму? Вона тебе народила, виховала, підняла на ноги. Я люблю Україну, бо я тут народився. Я люблю наш прапор і радію, коли він переможна майорить. Я люблю наш гімн, бо це наш найголовніший хід. Бо яку ще пісню так знає і так співає кожен з нас, кожен українець. Я люблю нашу землю, бо кожен куточок України це велика сім'я. І для тих, Хто не розуміє сьогоднішній біль українців, я поясню дуже просто, дуже доступною мовою. Уявіть, що, наприклад, сусід відібрав у вас двох дітей. Першу дитину просто викрав. Їй видали нове свідоцтво про народження, а потім кажуть: та ми не забирали вашу дитину. Вона сама захотіла жити з нами. Ну і що? Що під дулом автоматів? Це її бажання. І взагалі, хто вам сказав, що це ваша дитина? Вона спокон віку була нашою. Ви не хвилюйтесь, їй тут буде краще. У нас прекрасний притулок біля моря під сонечком. І от пройшло 5 років. І ті, хто був так занепокоєний, кажуть, та наче все нормально. Дитина за вами вже не плаче і взагалі не сильно вона вас, не сильно вона на вас і схожа. Чому вони так кажуть? Тому що це не їхня дитина. А другу вашу дитину закрили в дитячій комнаті, в дитячій кімнаті. І поставили озброєну охорону. Вам кажуть, яка охорона? Там нікого немає. І ви чуєте, як ось тут, поруч, за стіною, ваша дитина плаче, але ви не можете туди зайти. Кожного дня у кожного з нас розривається серце. І будь-які перемоги чи здобутки неповноцінні, адже наша родина неповна. Та настане день. І ми обов'язково зберемось разом, бо голос рідної крові переможе. Дорогі українці, ми різні, але ми єдині мусимо бути єдині, бо тільки тоді ми сильні зрозуміти, що розраховувати маємо на себе, не сваритись через минуле а об'єднатись. Об'єднатись заради майбутнього. Всі ми різні, україномовні, рускоязичні, незалежно від віку, статті, віросповідання. Ми повинні бути єдиним народом. Не на плакатах, не в гаслах, а в серці. Ми повинні рухатись вперед. Ми повинні разом будувати країну, разом робити неможливе. І кожного ранку казати собі: Я українець і я можу все. Наша земля неповторна, чарівна, незламна, неймовірна, дивовижна, казкова, чудесна, прекрасна. Якби не наша батьківщина, людство могло б і не знати цих слів. Адже всі вони були вигадані для того, щоб описати Україну. І сьогодні вона відмічає 28-му річницю незалежності. За ці роки ми зробили найголовніше ми їх примножили, зберегли незалежність і свободу. І вбережемо сьогодні. Хтось ціною власної свободи, а хтось ціною власного життя. У цей важливий день ми віримо, що в українському календарі скоро з'явиться інша, не менш знакова дата, конкретне число і місяць в даному випадку не важливі. Бо це буде день, коли настане мир. І мій ранок буде починатися з смс-повідомлення за минулу добу в Україні. Народилося тисяча хлопчиків та тисяча одна дівчинка. З днем народження Україна. Слава Україні! Розпочинаємо церемонію вручення державних нагород України.